And what can make you know what the night of power is? The night of power is better than a thousand months. the angels, and the Spirit descend therein by permission of their Lord for every matter. Peace until the break of dawn.